watu wanikiendelea kujifunza kupitia taswira mbovu ya maisha yangu mimi, kwa maana uwezo wa miguu yangu umeishia kwenye kutembea tu na wala siyo kufika. Lakini hata hivyo hakuna mtu mwenye uwezo wa kupindisha alichokinyosha Mungu, maana hata mzee wangu Mzee Rashidi alikinambia kwamba agupeni ni nisalote vanigumala mpaka Marekani.